Ich will den Herrn meinem Munde sein, in meinem Munde sein. Sein Lob, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein, in meinem Munde sein, in meinem Munde sein. Ich will den Herrn Moses, Moses, Moses, meinen leuchtenden Messern, in meinen meinen Messern, ich will in meinen Messern, ich will den Herrn sein, ich will den Zeit, sein, sein Joch soll alle Zeit sein Leute sein, in Zeit sein